биринчи уна о игрек огунда бирге кыймылда ал эми экинчиси о к багытында булардын ылдамдыгы биринчи учурдагыдай эгерде биринчи унанын экинчи унага салыштырмалуу кыймылын карасак анда анын ылдамдыгы о игек огунда бурчта багытталган жана 92 км/саатта барабар